Mm-hmm. man. Take a seat. Hey, Charlie boy. You ain't gonna believe what the fuck I'm just seeing. There's some motherfucker in here with a goddamn AK pointed at me. This fucker just killed my party. Oh, oh, you heard the fucking gunshots, eh? Yeah, there's fucking bodies everywhere. Yeah, he looks like he means business. Whatever the fuck his business is. I guess he's after my dope, the motherfucker. Nah, he looks too professional for that. It's the money, yeah. Everybody's after the fucking money. Shit, I got some money. I got a fucking million bucks in the safe. Huh? That's not enough for you? We'll go to the fucking bank right now. We'll get some more, huh? What do you say? I guess you're the strong silent type, eh? <laughs> That fucker, he don't know who he's messing with. Peter fucking Finnegan! That's who! Oh, oh, oh, I see. This is personal, huh? He's not here for the fucking money. This is revenge. Yeah. He's here to avenge some poor motherfucker I killed way back when. Oh, I'm getting tired of this guy. Charlie boy, you talk to this motherfucker. I'm gonna make myself a drink. Find out what this piece of shit wants. Okay, okay, fuck! What do you want from me? Speak! Speak to me! No. Se puolesta. Pääkerlun. Se on lommo täällä. Tehtävä on suoritettu. Viimeisen kerran. Ja tässä kikan puolesta. Aaaa. Taitos alkaa näköjään ruostua. Teidän nämä ei. Ei niin. Ei luoteja. ei vittu mitä ei. Hyökkää, hyökkää, kunnes kuolet, murskaa kallot, silua suolet, tralladi, ralladi, ralladi, Natussa meillä on mukavaa. <laughs> tota, hei, Fägerun. Äh? Kerro nyt, miten sä oikein löysit mut. Mä en sitä ymmärrä. Alex, kukaan ei voi paeta menneisyyttään. Etele siinä mitä sä oot puuhannut täällä viimeiset kolme vuotta? No mä oon ottanut vähän viinaa ja sitten mä oon tehnyt pölkkyjä ja sitten ammuskellut tirppoja. Niin, tosiaan. Tupakkaakin on tässä vähän harjoitellut polttaa. <laughs> Kato nyt. Jätkä ihan rapakunnossa. Ja mitä tähän sun maalaustaiteeseen tulee, Sä oot maalari. Et sä osaa maalata. Tää koko maalaushössötys oli kikan haave. Se kuoli kikan mukana. Sä elät. Ja sä haluat tappaa. Mä tiedän sen. Sun paikka se ei tosiaankaan ole täällä keskellä korpea vääntämässä näitä hämäriä taideteoksia. Sun paikka on Natossa. Sä oot oikeassa. Sä oot ihan oikeassa. Mä haluaisin olla natassa, mä haluaisin olla toisessa maassa, mä haluaisin tappaa jotain muita kuin näitä vitun tirppoja. Jos mä oon tirppo, se tippuu taivaalta ja se on tirppa. Se ei ole ihminen, se ei ole muukalainen, se ei terroristi, se ei ole mikään muukaan muukku ase kädessä. Vittu, mä haluan takaisin NATO, mä haluan tappaa, mä haluan ilotalon huori. Vittuun täällä! Onko se koskaan kuulu yhtiöstä nimeltä Metacom? Kyllä. Kansainvälinen konserni. Toimii yli 115 maassa. 47 000 työntekijää tekee tutkimusta biotekniikan osalta. Siihenkö tämä liittyy vai? Jumalan! Otatko se vielä naapureita? Ei täällä ole naapureita. Ei se mitään. Mä oon aika vieraskoreen jätkä. <laughs> Keittää kahvit. Joo. Mökille! Vittu pommittaa, saatan! Vittu pommi! Oh. niin jätkä. Mihin vittuun Fägerlundi viedään? Loma. Aha, okei. Okay. Selvä, selvä. Katsotaan, katsotaan. Okei. Okay. Haista vittu. Haista sää vittu. Haista vittu. Taitaa olla sota julistettu. Vitu hyvä juttu. Hyvää iltaa. Olen Eversti Luutnantti Päägerlu. Tervetuloa koulutusleirille numero 27. Teidät on lähetetty tänne siksi, että te olette paskaa ja minä olen lapio. Eli me tavallaan tarvitsemme toisia. Tämän leirin tehtävä on kouluttaa teistä sotilaita Naton tarpeita. Ja luonnollisestikin yleisesikunta on lähettänyt minulle sen raskaimman sarjan pohjasakan, mitä voi löytyä. Asento! Koulutus täällä kestää neljä kuukautta. Sen jälkeen teidän täytyy olla valmiita tositoimia. Mulla on sulle kaksi kysymystä. A. Missä vittu sä oot Fägerlund? Ja B. Kuka vittu sä oot? Äh. Okei, okei. Mä kerron, mä kerron, mä kerron. Niin, paras parasta luki! A. B. B. B. B. B. Missä vittu sä on Fägerlund satana rukko? Haista vittu! Haista vittu! Selvä! Siinä tapauksessa mulla on sulle enää yksi kysymys. Leikkaako mun sato pallit irti vai kurkun auki? Häh? Vastaa! Väkä... Mitä? Mä oon Väkerudin poika! Vittua! Mä oon Arin poika. No en mä nyt voinut tietää, että sä oot päkärin poika. Sattuuko leuka? No mä se vähän sattuu. Joo, sori. Niin tuli joku johtolanka tässä koneella vai? Sitten se aineistossa näyttäisi tosi paljon esiintyvän avainsanat. Mustasulo, valkovoima, metakom. Metakom? Päkäri puhu metakomista jotain ennen kuin se kidnappaa. Siis tuo metakom, se on ihan tuttu. Mutta mitä vittu on kaksi muuta? No musta se on ainakin se paikka, missä on yksi metakomin tuotantolaitoksista. Siis se on se, missä oli se onnettomuus. Siitä oli juttu siitä. Niin oli joo. Ne puhuu sinne muutama kuukausi sitten, että siellä tapahtui joku onnettomuus, että siellä sata hehtaaria mettää saastui jotenkin ja paskasti. Sinne ei ole ketään päästetty siitä lähtien. Tiedätkö mitä mä luulen? Se juttu sitä onnettomuudesta on täyttä sijaan paskaa, saatan. Se on vaan peitetarina sillä, että ne ei halua ketään sinne alueelle. Ne vaan haluaa pitää tyypit poissa sieltä, että ne voi käyttää sitä aluetta johonkin hämärähommiin. Ja mä en ole vaikka vittu mun mummoni veto, että bägäri on samassa osoitteessa. Niin sen meinaat mennä. Ai sen musta sulle tekevään henkilökohtaisia tutkimuksia. Mä tuun mukaan. Vittu tietu, mä toimin yksi. Ja sitä paitsi mä en tiedä mitään sun henkilöllisyydestä. Se valokuva saattaa olla joku lavastettu homokuva tai jotain. Mistä vittu mä... Vittu, se on Metacomin äijä tulossa tänne, saatana. Mulla muuten auto tuo piha. Auto? No mennään sitten, saatana. Ei, älä nyt rupee seuraa kelpaa. Joo. 记得不多。 todo boy. käsiksi välittömästi! Piste! Katkaiset hiuksenkin mun päästä, niin mä tunnen sut takaisin mutsis vittu. Apua. Letti pysyy! kaikenlaista mielenkiintoista. Tappelunujakointia, päihteiden käyttöä, niskurointia, huliganismia, itsensä paljastelua. Äh, ilmeisesti tietenkin hallitsemaan rakkoanne tietyissä tilanteissa. Joka tapauksessa olen myös huomannut teissä tietyn lahjan. Minä kutsun sitä tappajan vaista. Joka tapauksessa teillä on kaksi vaihtoehtoa. Joko te lähdette linnaan pitkäksi aikaa, tai sitten te voitte liittyä minun NATO-kommandoryhmään. Valinta on teidän. Kiinnostaako? Tervetuloa tiimiin! Mutta muistakaa, Lettinne saatte pitää. Mutta teidän perseenne kuuluu minulle ikuisesti! Voitte poistua. Okei, katso. Täällä vastarannalta alkaa Metakomin alue. Me edetään sitä vasenta reunaa siitä suon yli. Pitäis päästä ai... Mennään tästä kes... suoraan. Meidän kannattaa sitten kyllä jotain apuvoimia pyytää. Ei meillä ole aikaa, lähdetään nyt vaan. Mutta joka tapauksessa... Mutta jotenkin tää nyt pitäisi suunnitella, ei me nyt näin sinne voida mennä. Mä suunnittelin tää homman sinä välin kun sä rukkasit sitä tietokonetta. Mennään nyt. Odota nyt, saatana. Tuu nyt! Odota! haluat, sä hukut. Odota nyt, saatana. Hyvä kun kerkesit ennen mua rannalle, olisi muuten voinut kyllä käydä huonosti. Ole jättä! Nyt kuuntelet ja kuuntelet vitun tarkkaan. Sun toilailun takia me melkein äsken kuoltiin. Jos sä teet jotain samanlaista, mä tapan. Vittu, kun kertonut mulle jonkun suunnitelman. Tätä ei olisi tapa. Mun ei tarvitse kertoa kenellekään vittuakaan. Ilman mua sä olisit vielä Tampereen. Hei, ilman mua sä olisit kuollut Kekkosentian asfaltilla. Ilman sua ne niin ihmiset Sarkenniemen siinä vitu härvetissä olis vielä elossa. Ilman mua sadat ihmiset olis vielä elossa. Älä unohda sitä ikinä. Sä olisit kuollut. Älä jatka unohda sitä. paskaa, vitu. Heitä röökiä, toi on ihan paskana ja kastu siihen järvestä. Mä en kyllä polta, mutta purkkaa olisi. No purkkaa? No anna sitten tänne. Radiokohin. No, niin, otti häiritä signaali tai joku. Ei näillä levyysasteilla tee radiolla enää yhtään mitään. No hei, se ei ole kyllä ainoa outo asia näillä levyysasteilla. Nimittäin ne jätkät, mikä meidän kimppuun hyökkäsi, sä varmaan huomasit. Vittu ne ei kuollut, vaikka puukotti tai ampu. Vittu ne vaan hyökkäsi kimppuun enemmän ja enemmän. Voimakkaammin ja ilkeämmin. Ihan tottakin. Jos ne ei vuotaisi verta, niin <laughs> mä voisin vaikka sanoa, että ne on robotteja tai jotain, kyborgia jotain. Askia. No, kyllä ne vuotaa. Ne vuotaa paljon. En mä tiedä, mua ei kiinnosta. Ota sä ensimmäinen kipinävuoro, mä menen nukkuun. Ei kyllä sä otat ensimmäisen kipinän tänään. No ei tässä kyllä mullakaan ole kauhean helppo päivä ollut. Turpa kiinni. Mä menen nyt nukkuu. Hyvä työt. No pitun mulu. Thank you. on turvattu. Sissi oli tuolla. Surmasimme hänet käsikranaatilla. Mutta valitettavasti kapteeni sai surmansa. Hyvin toimittu. Olette osoittaneet kyvykkyytenne vaativissakin tehtävissä. Tulen ehdottamaan teille ylennystä sekä korkea kunniamerkki. Onnittelu. Kiitän. Otatteko huika? Kiitän. oikein oot? Anna olla, se on kuollut. Jorma! Oh! shit! Jorma! Hei, anna olla, anna olla, se on kuollut, se on kuollut. Anna se joku voi tulla tänne. Nyt ollaan ihan hiljaa vaan. Anna... sä vittu! Mitä vittua? Eikö sä nyt tajua, että sitä on kylmää, mutta vittuun ja satana neljä litraa verta on iljaa nyt perkele! Nyt loppu hysteerisyys tässä yksikössä, saatana lepakko! Niin siis Minttu, sä sanoit, että se on tuolla päin se päätuotantolaitos vai? Joo, muutaman kilometrin päässä. Okei, okay. no enköhän mä sen löydä ja kyllä säkin varmaan löydät uuden ydinfyysikko suuhansa, joka on yhtä hellä ja rakastava ja luotettava kuin tuo Jorma tuossa, mutta tota, koita nyt vaan kestää. Ei mitään. Mä, mä tota, lähden nyt meneen, että tota. Hyvät jatkot jo. Morjes. Odota, ota mut mukaan! se voi olla kyllä vaarallista. Sun on parasta jäädä tähän odotella apuvoimia. Ne tulee sitten ihan, ihan lähiaikoina. Täällä ei turvassa, ei missään! se on kaikkialla! Mitä? Siis mikä? Siis mitä sä tiedät tästä kaikesta? 18 000 vuotta sitten maahan iski meteoriitti. Iskussa syntyneeseen kraateriin muodosti jääkauden loputtua suo. Me annettiin sille tuhansien vuosien päästä nimen Mustasuo. Sitä ryhtyy hyödyntämään monikansallinen yritys Metacom. Mun ja Jorman työpaikka. Meteoriitti piti sisällään ennennäkemätöntä DNA-ainesta, jolla oli mahdottomia ominaisuuksia. Metacom ymmärsi nopeasti löydön mahdollisuuden ja käynnisti projektin nimeltä Valkovoima. Se oli ällistyttävää. Testiyksilöille se lisäsi voimaa ja kestävyyttä. Projekti eteni nopeasti, liian nopeasti. Projektipäällikkö päätti salaa kokeilla valkovoimaa ihmisille. Mitä kokeita ihmisille? Kyllä, ja silloin homma karkas käsistä. Työntekijät alkoi levittää valkovoimaa muihin työntekijöihin, jos ei muuten niin väkisi. Kaikki muuttui ihan vitu sekopäiseksi. Sitten Jorma ammuttiin ja me paettiin tänne piiloon. Okei, nyt mä alan ymmärtää. Mulla on kyllä vittu kiire sinne päätuotolaitteeseen. Se tuskin on enää mahdollista. Hei, kaikki on mahdollista. Tässä se on. Kiitos. Päälaitos. Menevä. Tatu, mitä vittua, missä sä oikein oot ollut, saatana? Mä olin aamulla tutkimassa jotain rapinaa puskasta. Tyllätetty jo takaa. Toni no niin, jätkä! Ala puhu! Mitä vittua sä taas hoisit? Sä tiedät paljon enemmän, mitä sä annat ymmärtää. Mitä vitussa sä osaisit tänne, jos et sä ikinä muka täällä käynyt, hä? Mä pakotin ihan partian kerran. Ja paska vitut! Puhut nyt totta jumalauta kusi vitun pää! Okei, okei, okei. Mä oon vähän poika. Mitä? Mä avasin napulaa, Luukantti luttiin. Luttinen. Luttinen. Mä oon kuullut susta. Sulla sanotaan, että sä oot ihan vitun monen mulkku. Ja tiedätkö mitä? Mä voisin vahvistaa sen nyt henkilökohtaisesti. Paska aivosti. Mutta kerro lisää. Mitä sä saatana tiedät? Häh? Mato on Metacomin kanssa samassa projektissa siinä valkovoimassa. Häh? Taisit riistäytyä teidän kaikkien käsistä vai? Eikö niin? Eikö niin? Häh? No mulla on ohje mennä tonne laitokseen ja pistää sen itsetuntojärjestelmä toimimaan. No entä sääkin on? Mitä sille sitten tapahtuu? Mitä vittua sille tapahtuu? Häh? No, se on tuolla sisällä jossa. Joka hetki me tässä puhutaan vaan paskaa, niin me mahdollisesti tässä hengissä pienen. No miksi et sä kertonut sitten tätä kaikkea mulle aikaisemmin, vittu? Sä kysyn. Vittu mulkku, saatana! Hei, loppujen lopuksi me ollaan ihan samalla puolella. Me pitäis hakea vaan päkäri pois ja räjäyttää toi paska ilma. Lommo, Tatu on oikeassa. Niin, tu, siis tunneeko sä tämän peräpukavan tässä? Siis ollaan me tavattu, hei mitä onko sun tässä kulkukortti vielä tallessa? Joo, on se tallessa. Okei, hyvä. Toivotaan, ettei sitä ole vielä mitätöity. Anna haalarit mulle ja sen kortin. Mä menen sisään ja haen pääkerhoon. Jaha, kuka vittu susta nyt teki tämän operaation johtajan yhtäkkiä? Hän? On se paras homma. Mä oon ollut tuo ennen. Meillä on yksi kortti. Mä tiedän, missä on selli. Mä menen sisään ja haen sen ulos. No mitä vittua mun pitää täällä sitten tehdä, mitä hän? Tässä on tässä. Niin, no tota, siis oikeastaan toi näyttää, tai siis kuulostaa loppujen lopuksi ihan hyvältä idealta, siis mitä järkeä mun sinne on mennä, kun siis sähän sen paikan tunnet niin siellä, mä en ole ikinä käynytkään siellä. No, sä vaan, niin mä jään tänne turvaan selustaa ja tota noin, niin, niin Tatu pääsi sisään voimalla. Nyt me vaan odotetaan. Hyvä. Ja sillä välin sä voit kertoa lisää mulle tästä valkovoimasta. Se on vuosien kehittelytyön tulos. Valkoinen kaasumainen jauhe. Se antaa voimaa, mutta se kasvaa sun sisällä ja samalla se alkaa hallitsemaan sun ajatuksia. Siis, mitä? Siis kasvaa sun sisällä ja hallitsee sun ajatuksia. Te päästitte sen vapaaksi, niinkö? millä tavalla tämä valkovoima hallitsee sun ajatuksia? Sitä ei osata sanoa. Ei kukaan osaa. Vaan tämä avaruus DNA tietää sen itse. Pitää tehdä testejä, pitää tutkia, pitää ymmärtää. Vittu, mä ymmärrän ainoastaan sen, että tämä satanan valkovoima pitää räjähtää vittuun tämän planeetan pinnalta satana. asia, mitä kaikkea se voi antaa ihmiskunnalle. Jos voitaisiin poistaa sairaudet, ehkä jopa, jopa kokonaan kuolema, se on liian arvokasta tuhottavaksi. Mua ei tällä hetkellä kiinnosta mikään muu kuin mun kaverin löytäminen, ja mä todella toivon, että Tatu löytää Mä luulen, että Tatu havittelee alkuperäistä DNAta kaikkein eniten. Alkuperäistä DNAta? Tatu ja Fääkerlund teki niitä tutkimuksiaan tuolla labrassa, ne oli aivan tohkeissaan DNAn tuomista mahdollisuuksista ennen kaikkea siitä kaikesta rahasta, jonka varakkain maksaja siitä antaisi. Ne vietti siellä tuntikausia, joskus jopa kokonaisia öitä. Aha, no, missä tätä alkuperäistä DLStä oikein pidetään? No juurikin tuossa rakennuksessa, kellarilaboratorion nelossektorilla. Siellä on bioeristetty jäähdyti. DNA on pakattu kolmeen eriväriseen putkeen. Satu on varmaan sen DNA perästä. Mä menen perästä ja mä otan sen niin kiinni itse teossa kerran saatana. Odota, on vielä lisää. Valkovoima. Jossain vaiheessa kun aika on kypsä, se tulee ulos sun kehosta. <laughs> Se on oikeesti hirveetä. No hei hei hei hei, hei. annas nyt ollaan. Sä oot varmaan sokissa tai jotain. Sun pitäis vähän niinku rentoutua. Ottaa ihan niin isisti vaan, kyllä se siitä menee. <laughs> los, los aparece. sä nähnyt vielä fääkerundia. No ei ole näky. Ja silti sä menet räjäyttää tämän paikan vai? Mä no kuule tuntuu, ettei sitä pidetäkään tässä rakennuksessa. Aha. Auta jätkä! Arvaa mitä mä veikkaan. Sä tiedä vitun tarkkaan, että fääkeruun ei oo täällä. Sä tulit hakemaan näitä. Valkovoiman alkuperäiset DNAt! Nyt jumalauta kerrot, kuka sun pomos on ja kenen leipiin sä näitä hommia teet. Ja puhukin totta, tai mä revin sun kurkkutorves irti ja tungen sen sun papan reikään, saatana. Väkäri. Häh? Ah! Väkäri, se on mun pomo. Mitä? Väkäri on sun pomo vai? Oh. Valehtele! Mä sain äsken melkein joku nufoäijä lonkeron perseeseen. Nyt mulla ei ole aikaa näihin leikkeihin. Kerro totuuden heti. Tää on kaikki järjestetty. Mun mukaan on lääkärin kidnappaus. Tää on kaikki järjestetty. Nyt sä kuolet! Ajattelen niin. Mä oon paras mies, mitä löytyy tää homma. Lääkärin on parhaan miehen. Maksa mitä maksaa. Mä oon Oletetaanpa hetken aikaa, että mä uskon sua. Kysymys kuuluu. Minkä helvetin takia Fägerlund ei kysynyt suoraan mua hommi, vaan järjesti oman kidnappauksensa? Se mua ihmetyttää aika saatanan paljon. Fägerlund ei uskonut sä läksit mukaan, jos ei jotain henkilökohtaisesti mitä tehdä tehtä. Nyt kerro, mitä vittua täällä tehtaassa oikein tapahtuu. Ketä nää onkerotyypit on? Minkä takia alkuperäinen DNA oli niin tärkeetä ja mitä saatana Frankenhund sitä haluaa, hä? Se on se alkuperäinen DNA. Just sen avulla me voidaan tutkia ja alustaa sitä lisää, että saataisiin korjattua tämä saatana mustasua katastrofi. Te meinatte tehdä sitä aseen! Paljon sä saat tästä kaikesta rahaa? Mä saan tästä kaksi miljoonaa täällä ja mä luulen, että sä saat täysin sama, täysin sama siivu, jos me viedään DNA kaksin perin. Näetkö sä Fägeronin henkilökohtaiset, kun sä viet sen? Joo. Mitä vittua sä yhden ymmärrät? Mä oon hajakin teidän asiat. Ja Vittu koko ajan kaasu pois! Ei mulla ole asetta! Joo, asettu kato pitää saatana, siinä on sun asuttu! que lo que se te cruce Satanás, sut. Se tehtävässä oli vielä yksi juttu, mikä mä unohdin mainita. Minä se, että sä et palaa elävänä takas. Vitut fääkerlunnut oot tuommoista käskyä antanut. Tää onkin mun oma pikku bonustehtävä. No siinä tapauksessa sun on parasta painaa liipasin tai pitää se vitun turpas kiinni. paikka Alfa Beta 2. Se olisikin helvetin hyvä idea. Mutta ensin. Ensin ne DNA tänne. Näitäkö sä tarkoitat, hintari? Pistä ne kapselit maahan ja perään. Mä lupaan, että mä ammun sua siististi ottaa. Aika huono diili mun mielestä. Sulle paras diili, mikä sä tulet tänään tekemään. Mulla on parempi idea. Paskalle ja vittu! Käy sä kuolet! Täytyy kertoa sulle yksi juttu. Ai, Kikka! Saakerus tapatti se vitu huora. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, perkele, se oli mahtavaa. Se oli jumalaista settiä kyllä. Niin, sen kaikki kahdeksan sekuntia. Joo, sori vaan kato. Siis vaan sä ymmärrät varmaan, että mä oon ollut kolme kuukautta jätkien kanssa mettässä ja samassa teltassa. Perkele, sinä on kyllä liipasi herkässä, kun tulee kotopuolella. Uhuh. Mut ei mitään. Kato, nyt kun tää komennus loppuu, mä pistän eropaperit natoon sitten. Mä jätän nämä hommat, että me voidaan olla koko ajan yhdessä. Ja muutetaan kaupungista pois ja, tota, maaseudun rauhaa ja perustetaan pieni farmi sinne. Ja sä voit hoitaa lapsia sitten ja mä saan keskittyä maalaamiseen, eiks niin? Joo. Ei vittu, meistä tulee niin saatanan onnellisia. Lommo, lommo! Unohdikko tänään meillä on yötaisteluharjoitukset? ampumista, sabotaasia, räjäyttelyä ja rasistisia vitsejä. Ah, ah joo, he, herra Eversti. Mitä helvettiä? Terve vaan, tota. Saanko esitellä? Tässä on mun tuleva puolisoni Kikka. Moi. Jatkakaa! No. Jumalauta, naisia kasarmilla saatana. Lommosta on tulossa heikko. Veliperse. Hänet täytyy palauttaa takaisin ruotuun. Se on selvillä. Kikka. Kikka täytyy saada pois Lommon elämästä keinolla minne hyvänsä. Se ei saa näyttää siltä, että me olisimme sen tehneet. Entä, entä korporaali Lommo? Lommo ei kyllä valita selvitä! Sekä sen tapoi! Kulta, se yritti tappaa sun. Saatana! Mä en oo mikään kulta! Mä oon terästä! Pupu! Se halus tappaa! Vittu! Mä en ole mikään saatanan pupu! Mä olen susi! Mä revin pupuja riekaleiks! Mikä vittu se on? Näyttää pahasti siltä, että teillä on veitsi iskeytyneenä kaularangan välittömään läheisyyteen. Bombo. Seis! Kukaan ei koske lommoon! Se on käsky! Lammo! Ei ihana nähdä teidät täysissä ruumiin ja sielun voimissa. Vähän pahoitteluni tästä pienestä kusetuksesta, mutta Tilanne oli akuutti ja tiesin, että te ette välttämättä tähän tehtävään lähtisi muuten. Öö, nyt kun meillä on alkuperäinen DNA hallussa, kokeet voidaan ottaa uudestaan vuoden päästä. Mä olen saatanan rikas, ja säkin voit. Älkää väitä, ettekö sä olis nauttinut tästä tehtävästä. se olet tappaja! Se kuulut Naton kalustoon! Mitä vitussa sä voit olla elossa? Hägerlund, Mä oh, haavoittun. Loista! Lonno! Ei kipua! Kuulitko? Ei kipua! Mitä mä tein? suoritus, korpraali Lommo. Minkä takia? Mä tarvitsin parhaan miehen homman. Ei vaan miksi sä tapoit Kiika? Sano mulle, että se ei ole totta. Mitä on yhden horatsun henki verrattuna demokratian turvallisuuteen? Se Finneganin mulkku sai saatana kaiken kunnian tästä tähän asti mulle pitäisi myöntää mitali tästä koko toimenpiteestä. Itse asiassa mä en usko, että se voi koskaan olla onnellinen naisen kanssa! Satana vitun kyrvä vitun nupi nimeskeli satana! Kukaan ei koske koskaan Lonnon! Tämä on minun ja hänen välinen henkilökohtainen asia! Tuliko asia selväksi? Korkkaali hommo! Teidät on juuri ylennetty kersantiksi! peltassa. Silloin Persianlahdella. Se on ikävää, että tää päättyy näin. Se on todella ikävää. Taitos alkaa näemmä ruostua. Teidän näemmä ei. Ei niin. Ja mä sanoin sulle, että se meidän yö Persianlahdella. Se oli vaan se yksi kerta. Lommo. Minä olen aina rakastanut vain sinua. ¡Cusna! komennus loppuu. Mä pistän eropaperit natoon sitten. Mä jätän nää hommat ja tota näin. Niin me voidaan olla koko ajan yhdessä. Ja muutetaan kaupungista pois ja tota. Ja maaseudun rauhaa ja perustetaan pieni farmi sinne. Sä voit hoitaa lapsia sitten ja mä saan keskittyä maalaamiseen, eiks niin?